الدرس الثالث في موضوع التنوين Третий урок по теме тануина. Продолжаем отрабатывать чтение слов, в которых есть тануин. ضمات را ضمار طور قاف ضماتين قن طروق طروق دروج بوتي طرق طرق دروج بوتي طرق طرق طا ضمات را ضمار طرق قاف فتحتين قن طرقا وحو طرقا طرقا طرقا طا ضمات را ضمار طور قاف كسرتين قن طرق И куда же идти? طرق طرق طرق فا فتحة ف لام فتحة لا فلا قاف ضمتين قن فلق заря рассвет فلق فلق فلق заря рассвет فلق заря рассвет فا فتحة ف لام فتحة لا فلا قاف فتحتين قن فلقا فلقا فلقا فلقا Так вот, значит, какой он рассвет. فا فتحة ف لام فتحة لا فلا قاف كسرتين قن فلق فلق فلق فلق Будем знать, будем знать, иншалла. دال فتحة دا ميم ضمتين من دام كروف دام كروف دام دام دام Ну надо же! دام كروف دال فتحة دا ميم فتحتين من دمن دمن دمن دمن Как интересно! دمن دال فتحة دا ميم كسرتين من دام Ой-ой-ой, а это еще зачем? Дамин, Дамин, Дамин, Дамин. Айн фатха, оф кисраки, аки. Баб матайнибун, акибун, пятка. Акибун, пятка. Акибун, акибун, акибун. عين فتحة قاف كسراقي عاقب با فتحتين بن عقيبا عقيبا عقيبا عقيبا رمانتيكا عين فتحة قاف كسراقي عقيب أشباه كسرتين بالعقيب عقب عقب عقب واو فتحة و سا كسرة سي وسي را ضمتين ر وسير مياشتي وافر وافر мягкий ох какой мягкий وافر мягкий واو فتحة و فا كسرة في وفي را فتحتين رن وفيرا وفيرا وفيرا وأسيرا وأسيرا واو فتحة و فا كسرة في وفي را كسرتين رن وثير وثير وثير وثير وثير واو فتحة و با كسرى بي وبي را ف... را ضمتين رن وبر بشيسطي وبر بشيسطي وبر وبر بشيسطي واو فتحة و با كسرة بي وبي را فتحتين را وبيرا وبيرا وبيرا وبيرا واو فتحة و با كسرة بي وب را كسرتين لن وبر وبر وبر وبر وبر نون فتحانة ميم كسرامي نامي را ضمتين Намерун чистый, полезный. Намерун, намерун чистый, полезный. Намерун, намерун. Нун фатхана, мим кесрами, нами. را فتحتين رن نامرا نامرا نامرا نامرا نامرا نون فتحانا ميم ميم نامي را كسرتين رن نامير نامير نامير نامير نامير قاف كسراق طا فتحة طا قطة عين ضمتين عن قطاع قطاع كسوتك части قطاع كسوتك части قطاع قطاع قاف كسراقي طا فتحاط قيط عين فتحتين عن قيطاعا قيطاعا قيطاعا قيطاعا قيطاعا قاف كسراقي طا فتحاط قيط عين ف... عين كسرتين عن قطاع قطاع قطاع قطاع قطاع ثا فتحة ثا ميم فتحة مم ثم نون ضمتين نون ثمن ثمن ثما ثمن ثما ثمن ثمن ثمن, ثمن, ثمن, ثمن, ثمن, ثمن, ثمن, ثمن ثا فتحة ثا ميم فتحة م ثمة نون فتحة تنين ثمنا ثمنا ثمنا ثمنا ثمنا ثا فتحة ثا ميم فتحة م ثمة نون كسرتين نن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن يا فتحة يا قاف كسرة قي يقي ظا ضمتين ظن يقظ бдительный Якывун бдительный Якывун Я кивун. Я кивун. Бдительный. Я фатхая. Каф. Кислаки. Яки. Ва фатхатайни ван. Якиван. Якиван. А! Ну надо же, а! Как же теперь сахар-то по ночам таскать? Якиван, Якиван, Якиван. Я фатхая, кав кесраки, Яки, ва кесратейни вин, Якивин, Якивин, Якивин, Якивин. يقظ حا فتح ح با فتح ب حب ط ضمتين طن حبق شياق حبق شياق حبق حبق حبق, حبق ح فتح ح با فتحة با حبا طا فتحتين طن حبطا آي حبطا حبطا حبطا حبطا حا فتحة ح با فتحة ب حب طا كسرتين طن حبط حبط حبط حبط Ой, ды-ды-ды, как холодно. Хабатын, хабатын. ميم فتحة م را فتحة را مرا ضاد ضمتين ضن مرض مرض ضليج مرض مرض ضليج مرض Marod boligem ميم فتحة ما را فتحة را مرا ضاد فتحتين ضن مرضا مرضا مرضا مرضا ميم فتحة ما را فتحة را را ضاد ضاد كسرتين ضن مرض مرض مرض مرض قاف فتحة قم نون كسراني قانب Аин бамматиниун. Каниун. Довольствующийся малым. Нетребовательный. Каниун. Каниун. Каниун. Довольствующийся малым. Нетребовательный. Кафетхака. Нун кесрани. Кани. عين فتحتين عن قانعا قانعا قانعا قانعا قاف فتحة ق نون كسران قاني عين كسرتين عين قانع قانع قانع قانع, قانع همزة فتحاء ثا فتحاث أثى را ضمتين رن آثار след отпечаток آثار آثار след отпечаток آثار آثار آثار همزة فتحاء ثا فتحة ثم أثى را فتحتين رن أثرا أثرا أثرا أثرا همزة فتحة أم ثا فتحة ثم أثم را كسرتين رن أثر أثر أثر أثر, أثر عين فتحة ع ميم فتحة م عم لام ضمتين لن عمل ربوط طرود عمل عمل ربوط طرود عمل عمل ربوط طرود عين فتحة ع ميم فتحة م عام لام فتحتين لن عملا عملا عملا عملا عين فتحة ع ميم فتحة م عام لام كسرتين لن عمل عمل عمل عمل عمل عمل خ فتحة خ ط فتحة ط خطا همزة ضمتين أن خطأ أشربك خطأ أشربك خطأ خطأ خطأ خا فتحة خ طا فتحة ط خطأ همزة فتحتين أن خطأ خطأ خطأ خطأ خا فتحة خ طا فتحة طا خطا همزة كسرتين إن خط إن خط إن خط إن خط إن با فتحة با ط فتحة ط بط لام ضمتين لن بطل герой храбрец чемпион чемпион герой بطل بطل بطل بطل با فتحة ب طا فتحة ط بط لام فتحتين لن بطلا بطلا بطلا بطلا Смелые и храбрые люди работают в службах экстренной помощи. Ба фатха ба, лам кесратейни лин, баполин, баполин, баполин, баполин, баполин, баполин. Среди людей есть герои – храбрецы, чемпионы. Это те, кто защищает мусульманскую страну и старается сделать ее лучше. غين ضمه را فتحة را غورا فا ضمتين فن غرف كومط غرف غرف كومط كومط غرف غرف غين ضماء را فتح را غره فا فتحتين فن غرفا غرفا غرفا غرفا غرفا غين ضمه را فتح را غرة فا كسرتين في غرف غرف غرف غرف غرف فا كاف كسراك فاك هيا ها ضمتين هن فاكه ذي الشوال فاكه فاكه فيشوالي الشوال فاكه فاكه فا فتحة فا كاف كسراك فاكي فاك ها فتحتين هن فاكها فاكها فاكها فاكها, فاكها فتحة ف كاف كسراك فاكي ها كسرتين هن فاكهن فاكهن فاكهن فاكهن